sudah cukup manis tuh makan yang lebih manis tiba Hai guys, Assalamualaikum Ok, yang setiap korang dapat lihat depan aku ni Aku ada tiga jenis ice cream. Aku nak makan aiskrim je hari ni cream yang baru lah juga di pasaran Ni aku belum pernah rasa lagi Tapi ada satu aku nak beli yang Walls Blast tu Tapi tak ada, dah pergi banyak tempat tak ada So kemarin nak cari dah So ada tiga jenis lah, ini yang terpaling Terpaling lah, yang paling baru Nestle La Cremeria Chocolate Brownie Fudge with Sea Salt. Ah ni. Dia punya packaging ni paper eh. Ha, recycle paper so korang boleh recycle kan ni. brownie manisnya. So lain tu aku ada Pedal Pop Milky. Ni aku tengok dia tulis baru juga. Ni macam dah tak cantik je. Ni punya kejadian dalam ni. So aku nak makan ni dulu lah. Pedal Pop Milky dan yang kedua aku ada Yogurt Smoothie Strawberry. Ni walls juga. Ha plastik kan. Walaupun background aku hitam, aku tetap nak pakai tudung hitam. So <tsk> lah tak lah kalau aku kepala aku terapung. Tanpa buang masa, mari kita makan. Jangan kacau. Kucing aku ni, ish. So aku akan mulakan dengan pedal pop milky, okay? Jom kita tengok keadaan dia bagaimana. Buka dulu eh. Nak buka semua sekali macam hmm. Hmm. Macam hmm. Wah, begini nampak kejadiannya begini rupanya ok bismillah vanilla coklat cerita vanilla coklat tiba rasa tipikal coklat susu di pula sejuk eh okay ah, not bad. Hmm. Rasa dia rasa tipikal coklat milky vanilla tu. Okay, sedap. Kalau budak-budak mesti dah suka kan. Harga pun biasa je. Tak mahal pun. rm ringgit, ringgit setengah. kot. Aku tak sure. Lupa dah. Memang stunning lah harga dia. So, aku nak cuba yang yogurt smoothie strawberry. Okay. 80 kilo je dia punya kalori. Okay. ni cantik lah packaging ni. Uh, aku tengok. Oh, bau strawberry ni memang kuat. Hari Jojo dah makan kan. Bulan lepas. Ha, nampak bulan lepas. Aku baru nak makan sekarang. Dengan yang apa blast yang baru tu. Tapi aku tak tak, tak ada. Yang tu mungkin tu sedap sangat sampai tak ada kan. Ni macam ni rupa dia. Nampak strawberry yogurt. Ha, bau yogurt pun kuat lah lemak. Sebab aku buka tak elok. Real yogurt, okay. Dengan strawberry. Smoothie. Nampak macam ni. Okay. Aku tengok komen orang pun kata seramai. Kata sedap sangat lah. Bismillah. Okay, baru rasa yogurt dia. Ni strawberry dia. Memang ada sebijik-sebijik weh. Kau dah boleh nampak sebijik-sebijik punya strawberry. Masam-masam sikit. Memang sedap. Kalau korang peminat yogurt dengan strawberry. Kalau yang suka manis tu tak ada. Tak minat lah kot. dia tak ada masam gila masam tu bearable lah hmm. masih di tahap yang boleh dikawal Juk. Okay, lah. masa yang dinantikan La Cremeria yang terbaru. Sebelumnya aku suka La Cremeria yang peanut butter. Aku masih suka peanut butter. <laughs> Tapi ni aku tak tahulah harap tak manis sangat lah sebab coklat brownie fudge with sea salt. Uh, tapi ada sea salt so mungkin tak manis lah. Paper lah. Uh, macam ni. Woo, aku patut buka tu. uh, nasi. Tapi mungkin dalam dia dah cair. Tak, tak lah. eh. Awesome. Okay. Wah, cantik lagi bentuk dia. Nampak? Okay, marilah kita Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Tak rasa brownies. Kau boleh rasa dia punya sea salt tu. Manis tu memang ada. Manis. Ni masam, ni manis. Ha. Balance lah kan. sedap. Tapi kalau aku nak makan selalu taklah kut manis. Masin-masin tu ada. Tapi dia tak kuat sangat. Sebab rasa coklat tu, sos coklat. Ada ais krim coklat, sarutan coklat. Ha, semuanya coklat-coklat-coklat. Dia lagi manis. Aku tak suka sangat kalau manis-manis. Tapi ni sedap tapi dia manis. Sebab sudah cukup manis tu makan benda yang lebih manis. Tiba. <laughs> Hmm. Tapi nice lah rasa dia. Okay guys, sampai sini je video aku untuk kali ni Simple-simple je makan cream je Sedap, overall sedap lah not bad Cuma yang ni memang manis lah kalau untuk aku Ni masam tapi boleh lah makan Ni okey-okey je macam standard cream biasa Okay Pun kalau korang nak cuba, korang boleh cuba memang Rasa dia macam Rasa dia memang macam brownies lah Memang menarik lah ice cream brownies kan ada rasa masing-masing sikit Okay, kalau korang memang peminat coklat, peminat brownies, ha, boleh cuba. Jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe channel aku. Terima kasih pada yang sudah sudi subscribe channel aku selama ini. See you guys di next video. Bye-bye.